É, quando chega a mulherada Quando chega a mulherada O capão de vento grave grave Batendo a taca Começa a sua bunda quando Sujeira, mulherada Condimento grafiteado Continua tacamente Sua bunda quando chupa Sua taca Quando chega a mulherada Quando chega a mulherada É quando chega a mulherada Quando chega a mulherada O cabonimento grave e continua taca Como se sua bunda quando chupa rua tava Quando chega a mulherada Quando chega

wait, wait, wait, wait,